نام خودم از نامی از همگمان دو جناب تبریک میکنم assalomu alaykum aziz mehmonlar aziz yurtdoshlar opa singillar aka ukalar man o'zim nomimdan qolaversa san'atkorlar nomidan bugun kelishga barchalariga sihat salomatlik tilayman ilohi mana shu e, kelgusida yaxshi oiladan bo'lishni tilakdoshiman kelasi yil xudo شود tojika va mezonka shirin shavat shakar shavat yakunash pusar shavat muxtar shavat ham yashar xushomad nuri dedi tojisar barishmos برای مادران یک تقصیق زنیم یک تقصیق نامد شما شامدیتان برای مادران سرود خواهد Father